образует, и он, и он мучит и смотри, смотря помню, сейчас будем собираться. Ну все, пота, ну давай, пота. А, нужно собирать честь. Я тоже возьму. делаешь? Ну что, потом не едешь, все есть уже белое. Уйти. Мы с дождь едем. Точно, я забыл. А, скорее собираться. Надо что-то продумать на подарок. М -м. Интересно, что? Учебник? Нет надо попросить маму с папой заехать в магазин и что-то попросить. Да, подарка. Да, Камила. Ага, да, подарок. Вот мы и купили машинки. Ну, машину и куклу. И, да, ну, и, и вот это. Ну да.

serta dansa. Thank you. Под вас там не... Ну все, я а теперь поднесу. Что, Камила, ты собралась? это ты? Ну я тоже. Камила, ты так собираешься на день рождения ехать? Камила, а ты знала, только девочкам нельзя краситься, только мамам можно краситься. Я думаю, это красиво. Ребята, а вы как считаете, девочкам можно краситься или нет? Напишите в комментариях. Всем пока! Ставь лайк, подписывайся на мой канал и ставь колокольчик. Пока!